essa usinagem insensata. E pelo meu corpo, ninguém, ninguém toca. Ou pode ser só um alarme falso. E eu fiz tudo explodir! Para dar um fim no juízo de Deus.